Mee vläit deen sech an der Ikonographie bessen auskennt, an der chrëschtlecher Ikonographie, dee weess, datt d'Kënstler meeschtens fir eng Statu oder fir en Hellgebild dem Hellegen iergendwou en Attribut ginn hunn. Sou zum Beispill wa mer eng Statu gesinn vun engem Mann mat engem. E Mann mat engem Schlëssel an der Hand, da wësse mer, datt den Hellege Péitrus ass. Dir wäert iech de Schlüssel des Himmelräiches ginn, seet Jesus zu hinnen. Oder een anere Mann mat enger Mitra mat zwee gëllenen Äppel an der Hand, dat ass deen, dee mer elo an zwéin Deeg feieren, den Hellege Niklus. Bei der Hellger Bärbel, do wësse mer, datt si duergestallt ass. Niewent engem Tuerm an an der Hand huet s'ee Kelleg. Wat dës Symboler elo bedeiten, dat kënne mer erausliesen aus hirer Legend. D'helleg Barbara, si war d'Duechter vun engem räiche Griich, a well s'ee schéint Meedche war, huet hire Papp, wann hien op d'Rees gaangen ass, si an engem Tuerm agespäert Fir datt keen hir soll eppes undinn. Well hie selwer, hie wollt och eng Kéier hir dee Mann zur, deen als Mann ginn, deen hien ausgewielt hat fir si. Awer wann hire Papp dann ënnerwee war, dann huet en s'an dem Tuerm vu senge Virstellungen do agespäert. A en huet ëmmer méi den Afloss op si verluer. D'Barbara denkt an där Zäit vill no, zielt Kontakt op mat chrëschtleche Geléierten, kënnt mat hinnen an d'Gespréich an dat, wat de Papp wollt verhënneren, dat trëtt dann an, D'Barbara, si bekéiert sech zum Chrëschtentum. A wéi de Papp dann nees heem kënnt, do dréit en duerch, léisst seng Duechter grausam folteren, si an engem Tuerm an enge Prisong aspären, well si sech weigert, fir déi friem Gëtzen ze veréieren. Awer och an deem däischtere Prisong besicht si en Engel a bréngt hir d'Kommioun. Dat ass dann duergestallt am Kelleg, deen se an der Hand huet. Gefaange sinn, sou wéi hir Bärbel, si sech sécher och alt déi virkomm, déi virun engem gudden hallwe Joerhonnert an nach méi laang virdrun, fréi moies oder wann d'Schicht gewiesselt huet, der nächster Schicht hei am Minett, Dag fir Dag an d'Grouf erakomm ass. Rakomm, anescht wéi mir haut de Moien, schéin iwwert e Buedem, dee schéi riicht war, wou et hell war, wou d'Luucht den u war, a mer wëssen och, datt mer derno och nees esou hei erauskommen, datt mer sécher hei sinn. Sécher, dat waren an der Zäit d'Mineuren net. Si wossten, wéi si der Gefor ausgesat waren, Si wossten, datt si net iwwert de Gesetzer vun der Natur géife stoen an datt all Moment en Ongléck kënnt geschéien, datt s'eventuell och net méi aus deem Däischtere kënnten erauskommen. Mä wann d'Holzstäipen, déi se op eege Käschte gesat hu fir hir eege, fir hir eege Sécherheet, wann déi ugefaangen hunn ze schwätzen, da wosste se, Et ass elo Zäit, Datt mer eis an Deckung maachen, dës Männer, staark a kräfteg, vun der Aarbecht an der Grouf gezeechent, si hu Gebuergenheet an si hu Vertraue gesicht bei enger schwaacher Fra, bei hirem Bärbel. där hir Statu am Ufank vun all Grouss stung. Si konnten nach esou haart no bausse wierken, si wossten, Dobannen, an eisem däischteren Tuerm, do si mer anere Mächten ausgesat, do ass d'Gefor ganz no, an de Bléck Op d'Statu vun der Bärbel mat dem Tuerm, mat dem Tuerm, deen si agespäert, an deem si agespäert ginn ass, huet hinne Kraaft a Vertraue ginn, fir eranzekommen, fir hei ze schaffen. Jo, d'Barbara mat hirem Tuerm, Ech wëll soen, si ass och haut an eiser Zäit, wou et dat Agespäertsinn an Däischtere vun enger Grouf net méi hei bei eis gëtt, mee si ass dach eng Fra, eng hellege Gestalt, déi och haut nach ka ganz aktuell sinn. Well wéi vill Mënsche sinn haut gefaangen, gefaangen an den Erwaardunge vun hirer Ëmwelt? Wéi vill fannen net aus sech eraus, A fillen sech gefaangen an hirer Angscht. Géifen si et woen hire sécheren Tuerm ze verloossen? Si hätte kee Schutz méi. Si géifen sech bloussgestallt fillen a wiere warscheinlech séier verletzlech. Wéi vill se gefaangen haut An hirer eegener Sucht, géint déi se net ukommen, oder gefaangen a Liewensmusteren, déi se net kënnen ofleeën. Si si gefaangen an hire Gewunnechten, an hiren Denkmusteren a gi ganz stuer do derbäi. Alles Thiem, an deene Mënsche kënne gefaange sinn an net erauskomme kënnen oder och net erauskomme wëllen. Kommen mer zeréck op eis Helleg, op d'Helleg Barbara. Well all Tuerm, a besonnesch och e Prisongstuerm, kaum Fënsteren huet, well se solle jo, deen Tuerm soll se jo beschützen, datt kee vu bausse erakënnt an och datt kee ka fortlafen. Dofir ass et meeschtens däischter bannendran. A mer verstinn, wann d'Helleg Barbara der Legend no An hire Prisongsmaueren, niewent den zwee Fënsteren, déi do waren, nach eng drëtt Fënster huet abaue gelooss. An déi dräi Fënsteren elo, duerch déi bësse Liicht erakomm ass, si sti fir d'Barbara fir d'Dräifaltegkeet, fir Gott de Papp, fir Jesus Christus, fir den Hellege Geescht. An an hirem Agespaartsinn vertraut si drop, datt Gott si an Senger Léift hält. An sou ass d'helleg Barbara mat hirem Tuerm och eng Ufro un eis, ob net de Glawen u Gott dach eng wichteg Hëllef ka sinn, fir an eisem Verfaangen a Gefaangesinn e Stéck méi Liicht an deem Däischteren ze hunn, e méi wäite Bléck ze hunn no baussen. An esou géif ech soen, mir sinn haut um zweeten Adventssonndeg, esou géif ech soen, gehéiert och d'Barbara, gehéiert den Dag vun haut och an d'Adventszäit, an déi Zäit, wou mer ee Sonndeg nom aneren ee Liicht méi ufänken, fir dann derno op Chrëschtdag, an d'Kand vun der Krëpp a Jesus Christus dat Liicht vun der Welt ze gesinn. Et ass eng Visioun vum Prophéit Jesaja, déi mer an der éischter Liesung haut héieren hunn, Do wou et däischter ass, schreift hien oder seet hien, do soll op eemol Liicht entstoen. Do wou alles dout ass, wou no mënschlechem Ermiessen näischt méi geet, Do wäert nach eng Kéier Liewe kommen. An do wou de Johannes den Deefer am Evangelium seet, datt d'Aarzt schonn ugeluecht ass an alles ëmgehae gëtt, do kënnt de Jesaja an hie versprécht, Aus esou enger Wuerzel, déi eigentlech dout ass, wäert e klengen Aascht erauswuessen a Fruucht bréngen. Visiounen! Ech gleewen drun, well mer all wëssen, e Vollek, wat keng Visioune méi huet, dat geet zu Gronn. E Vollek, wat keng Hoffnung méi huet op eng besser Zukunft, dat gëtt opginn an dat verléiert sech selwer. A wat vun engem Vollek gëllt, gëllt och vu jidder Eenzelnem. Wie keng Hoffnung méi huet, Keng Visiounen, keng Dreem, dee kann sech begruewe loossen, well deen ass um Enn. Denke mer haut dorunner a soe mer haut Merci, och wann et keen aktive Biergbau méi gëtt bei eis. Dat wat war, dat prägt eis. D'Gesiicht vun der Hellger Barbara, op dat si gekuckt a vertraut hunn. Et suergt, datt all déi Gesiichter vun de Biergleit, mir kënne se net zielen, mee awer datt all dës Gesiichter fir eis lieweg an erhale bleiwen. An duerfir si si net vergiess, well hinne verdanke mer haut e gutt Stéck vun eisem Wuelstand. Awer hale mer nach eppes derbäi, an ech mengen, et soll eis och uleeden zum Iwwerleeën. Et ass jo eppes Charmantes, wann an dëser männerdominéierter Welt eng Fra hinne zur Säit gestallt ginn ass, eng Fra, fir si ze beschützen.